Damit aus der alten eine neue Zeit wird, braucht es gar nicht viel. Manchmal genügt ein Schrecken, ein einschneidendes Ereignis und schon haben wir eine neue Zeitrechnung. Vor der Wende und nach der Wende. Damals, als wir noch in Berlin gewohnt haben und jetzt. Als die Kinder noch klein waren und heute. Vor Corona und dann. Vor meiner Erkrankung und seitdem. Wir starten auch gerade in eine neue Zeit, eine gute Zeit, Sommerzeit. Frühlingsboten, wo ich auch hinschaue. Manche Blumen haben es leicht, weil sie genug Sonne und Wasser bekommen. Andere sehen aus, als müssten sie sich anstrengen, um irgendwann zu blühen. Wer jetzt mit Kinderaugen durch die Natur stöbert, kann viel Freude tanken. An den Farben, der Vielfalt, am neuen Leben, das uns einfach so umgibt. Das ist ein richtig tröstliches Gegenprogramm zu den Bildern in den Nachrichten. Ich brauche solche Tankstellen für neue Hoffnung und Zuversicht, sonst kann ich mit der alten Zeit um mich herum nicht fertig werden. Das Summen und Blühen draußen erinnert mich an die neue Zeit mit Gott, die schon angebrochen ist, auch wenn das Alte immer noch mein Herz schwer macht. Es hilft, rauszugehen und nach dem Neuen zu suchen. Und mit dem Neuen und mit dem Suchen brauche ich nicht mal bis Ostern zu warten. Ein Lied aus dem Gesangbuch lädt mich ein. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerszeit an deines Gottes Gaben. Schau an der lieben Gärtenziehe und siehe, wie sie dir und mir sich ausgeschmücket haben. Damit aus der alten eine neue Zeit wird, braucht es gar nicht viel. Manchmal ist die Zeitumstellung zur Sommerzeit schon ein Anstoß, die Perspektive zu wechseln und Kraft zu tanken für das Neue, das Gute, das Gott im Sinn hat.